nestřílej, nestřílej! Tak jsem tu. Jsem rád, že jsi přišel. Potřebuji tvoji pomoc. Co na tom vtipnýho? <laughs> Ten tvůj hlas, ty vole. No já, víš, chtěl jsem, aby to znělo jako Kylo Ren, tak trochu drsně. Hele, tak kvůli čemu tu jsem? Je tu jistý detektiv Jones. Jo, toho znám! Ano, každý ho přece zná. Jenže už je dva roky mrtvý. Cože? Nedávno jsem ho teda viděl v televizi a mrtvý mi nepřipadal. Bohužel, ale musím tě opravit. Tohle není pravý detektiv Jones. Je to můj úhlavní nepřítel, který se říká ty víš, kdo. Proč se tam díváš? No, to je jedno. Dlouho se ho snažím zastavit, ale sám to nezvládnu. Takže chceš po mně, abych zabil detektiva, uh, ty víš koho? Ne tak docela. Potřebuji, aby si se přihlásil do anonimního starzu autistů. Vezmeš si sebou tohle. Když to zvládnu, tak ti bouchne ta bomba, co jsem tím noci implantoval do břicha. <laughs> Něco si vymyslí. Postaral jsem se o to, že tam detektiv Jones bude. Cože? A ty se jako o to nedokážeš postarat sám? Ne, mě by poznal. Dobře, ale proč bych jí měl věřit? Vždyť jsem tě teprve teďka poznal. Ty víš, kdo ti zabil rodiče. Společně jsme se ho snažili v budoucnosti dostat, ale nepodařilo se nám to. Tak jsem se vrátil časem. Ty umíš se časem? Je to trochu komplikovaný. Tohle je sice totálně neuvěřitelný, ale Jdu do toho. Super, takže zítra se to uskuteční. Počkej, neřekl jsi mi kde a kde? Ještě se ti ozvu. Počkej ale, ty teď můžeš odprásknout. Ne, celou dobu to budu pozorovat a když tak zakročím. Odlož to tlačítko. Ne, ty odlož tu zbraň. Říkám, Říkám ti, odlož to tlačítko. Odlož to tlačítko. Jo, pokoší, kurva. Ne. Ne, nestřílej, nestřílej!